Ay mga kabregs, at ano naman si David. Oh, oh pre, ano ba yun? Pasko-Pasko na. Abril na. Tapos na ang Pasko. Oh, o oh, sige nga, ano ba yung papakita mo sa akin? Ayan ay isang, oh my god, that is RX and Raijin. Limited edition lang to pa, pagbubuksan mo pala ko. Po, oh, ang gapa, alam niyo, ang ganda-ganda nito game na to. Mm, nako po, mag-iingat ka na sa box <laughs> At, uy, ang ganda. Meron ka pang steel book. Wow. At syempre, nandyan yung game. Yung, yung plastic. Pero ang special diyan, yung cartridge sa loob mismo. Alam niyo kung ano maganda diyan? May manual pa. Please, publishers. Bring back our manuals. 2461 siya. So, 3,000 lang ang meron ganito sa buong mundo. Mamapalad si David. At syempre, meron pa tayong art book. Yan, wow. At uh, eh, meron, ah, nalusog. Ito yung art book natin. Wow, ang ganda naman. Tapos, hindi lang yan. May postcard at saka sticker pa. Saan ka pa? Ayan na ilalagay na ni David doon. David, ilagay mo na yan. Huwag mo na magpatumpik-tumpik dyan. Ayan, ibubot na. Ayan, ito na yung gameplay footage. This is a bullet hell maps. Ayan, very intense. O ha, o, tignan mo naman, may super pa. Tapos si Br Brian, pati si Brian <laughs> naglalaro na tel. Eh, Brian, Nakang approve ba? Approve <laughs> Nako po, approve pa. Approve pa tapos yan. Tapos yung tatlo, tatlo pa naglalaro. Nako, pumasok pa si John. Apat na sila mag-aagawan doon sa game. Mukhang maganda ata to eh. Oh, damn it!